الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وكفى بهما من أعظم النعم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واوصيكم واياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم واطيعوه لعلكم ترحمون Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerja segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa akan timbul hasil natijahnya setelah ime kita kuat dan pemahaman kita betul dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian. Hari ini adalah hari yang ke-30 bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Merupakan hari yang terakhir kita berpuasa pada tahun ini. Walaupun sebahagia dari negara-negara Islam umat-umat Islam sudah pun berhari raya dengan mengucap takbir salat Eid dan ziarah di antara satu sama lain sebahagian negara termasuknya negara kita masih lagi berpuasa untuk menyempurnakan bilangnya tiga puluh hari yang mana Nabi SAW pernah cerita juga di dalam hadisnya jika dilindungi awal pada hari melihat anak bulan maka hendaklah kamu sempurnakan bilangnya puasa kamu genapnya tiga puluh hari maka Alhamdulillah kita berpuasa pada hari ini adalah menyempurnakan bilangi dan amal dengan ajaran Islam kerana kita mematuhi apa yang diiklan ataupun yang diberitahu prakat oleh ketua ataupun pemimpin Islam di negara kita bahawa kita sempurnakan bilangi puasa. Di samping itu ikhwah hadirin hadirat yang dikasihi sekalian kita hari ni walaupun akhir Ramadan besok hari ataupun boleh dikatakan juga setelah matahari jatuh pada hari ni berarti kita masuk di dalam suasana bulan Syawal. Ramadan akan berpisah dari kita dan akan datang semula pada tahun hadapan. Tapi kita lah yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdir sama ada boleh bertemu dengan Ramadan pada tahun depan ataupun Ramadan hari ini sebagai Ramadan yang terakhir di dalam hidup kita. Oleh itu Ramadan yang berlalu selama sebulan genap yang menjadi sebagai tetamu kehormat yang berada bersama dengan kita dan kita merasa bahawa apa yang kita usaha di dalam bulan Ramadan memberi arti kepada kita tak banyak maka sikitlah butung dan labo yang sangat banyak bagi orang yang berusaha sejak daripada awal detik Ramadan setelah dia mengetahui bahawa anak bulan Ramadan sudah jelma ataupun sudah timur zahir maka dengan tersendiri orang yang ada jiwa bersih dia bergembira dengan kedatangan Ramadan sebab itulah orang-orang Islam kita apabila sapanya bulan Ramadan sebelum pada tu lagi mereka bersedia ataupun bersiap sedia untuk menyambut Ramadan dengan pelbagai amal ibadat taat, patuh dan jang letih tak walaupun sikit sebanyak yang memberi uh, apa ni, letih lesu kepada tubuh badan tapi tidak dikira sebagai satu bebene ataupun satu parak oleh kerana kita buat adalah kerana Allah cuba kita perhati hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian apa yang kita usaha di dalam hidup kita semuanya memberi arti yang sangat mendalam kita berdiri semaya begitu lama setolak tarawih sama ada semaya 8 rakaat ataupun semaya puluh rakaat semuanya memberi arti munajat Allah Subhanahu wa taala dengan mendengar al-Quranul Karim sejak daripada awal suratul fatihah sampainya suratul nas bagi orang-orang yang iltizam istiqamah yang setiap malam dan setiap hari dia berusaha untuk mendapat kelebihan yang ada pada bulan Ramadan maka orang itulah orang yang berjaya itulah yang diharapkan bahawa la'allakum tuflihun mudah-mudahan kamu berjaya di dalam kehidupan kamu di samping itu ikhwah yang dikasihi sekalian kita apabila baca ayat-ayat berhubungnya dengan puasa Ramadan yang Allah Ta'ala firmannya la'allakum tattaqun la'allahum yarshudun satu getuh getuser daripada ayat-ayat hubungi dengan fardu puasa Ramadan Allah Ta'ala ceritanya mudah-mudahan kamu bertakwa mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk daripada ayat-ayat inilah memberi semangat kepada kita apa yang kita sudah pun beramal sapa hari akhir Ramadan hari ini kita sendiri boleh nilai pragmen dan boboh merka kepada kita sendiri kita berjaya ataupun kita tak berjaya setiap orang percaya dan yakin dengan diri dia sendiri sama ada dia usaha sedikit ataupun dia usaha banyak kita tidak perlu tanya orang dan tak perlu kita royak amalan-amalan yang kita dok buat gapo gatik di dalam bulan Ramadan. Setiap orang Allah sudah pun catat di dalam buku malaikatnya melalui usaha baik kita sama ada niat azal percakap perbuatan, perbuat amalan yang kita buat semuanya sudah pun dicatat di dalam buku malaikat kita akan boleh melihat perkara-perkara ini setelah di kita dibangkit di akhirat kelak. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, ingin saya kemukakan beberapa noktah ataupun cut samkan yang saya fikir boleh jadi ini adalah suatu perkara yang boleh menjadi semangat di dalam hidup kita dan akan menjadi usaha yang berterusan apabila kita keluar dari Ramadan. Ambil pengajaran daripada Ramadan. Yang pertama sekali, takwa kepada Allah. Yang Allah Ta'ala firman, La'allakum tattaqun. Yang kedua, sabar dan tekun. Tidak merasa jemu dan malah. Yang ketiga, rajin dan ada semua hal kebaikan. Terutama sekali, dalam hal amal ibadat baca Al-Quran dan seterusnya yang keempat hayat baik melalui kita berdoa yang kita minta semua tu adalah kebaikan untuk diri kita keluarga kita dan masyarakat kita dan kita harap juga Allah akan kabul akan terima amalan-amalan yang kita buat ni adalah kita sedar sendiri ketika kita semaya berdoa sama ada kita, dalam sujud kita dalam doa kita kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan dan usaha yang kita buat sampai ke akhir Ramadan yang kelima dari, daripada Ramadan juga ia akan jadikan kita sebagai orang yang bersih hati dan perasaan akal fikir kita patut kita boleh ganti benar-benar hotak molek di dalam hidup kita dengan kita ganti perkara yang sahih yang betul kita jangan ada lagi perkara-perkara yang buruk cemar pegengih yang tidak betul perangai yang tak baik kelakuan yang tidak senonoh dan sebagainya kita minta supaya Allah Ta'ala beki hidup kita seperti mana Nabi aja satu doa kepada kita. Wa aslih lana sya'nana kullah. Bekikanlah urusan kami semua ya Allah. Berarti kita minta dengan penuh harapan Allah Taala akan beki cahaya hidup kita yang selama ini boleh jadi kita sendiri tahu katanya apa yang tak molek, apa yang tidak senonoh, apa yang perlu kita beki maka daripada Ramadan inilah kita harap mudah-mudahan Allah akan baiki cara hidup kita sedikit demi sedikit. Patu perlu kepada kesedaran. Adanya samnek adapun ataupun cit samnek yang mesti kita kena wayak kepada diri kita sokmo katanya gapo kita perlu baiki itu adalah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kasih dan cinta kepada kita. Yang kelima, yang kene, berazam tidak akan melaku sebarang maksiat dan kesalahan. Memang kita mengaku bahawa kita manusia biasa. Ada salah dan ada silap. Tetapi kesilapan, kesalahan yang kita buat hal palpah mari dah wujudilah satu pengajaran yang kita sendiri pakak duk minta ampun di dalam bulan Ramadan dan dalam bulan Ramadan itulah kita takut nak buat dosa sebab kita robah hati khawatir, takut-takutnya rugi ataupun kurangnya pahala puasa yang kita duk buat maksiat sama ada sengaja ataupun tidak sengaja tapi selepas daripada Ramadan bukan arti musim untuk kita kembali kepada dosa semula. Tapi hendaklah kita berhati-hati. Jangan kita sengaja buat dosa. Sebab Allah raya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Taala nak ampun kepada siapa yang dia kehendak dan dia nak azab siapa yang dia kehendak. Kita takut-takutnya termasuk di dalam golongan orang yang Allah Taala royak katanya dia nak azab orang yang dia kehadap dia tidak ampun dosa wal iyaz billah sebab itulah kita kena doa azab sama. walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah firman di dalam surah al-imran iaitu orang yang tidak berterusan di dalam dosa sedangkan mereka tahu katanya itu adalah kesalahan dan kesilapan ataupun dosa maksiat jangan kita toneng duk buat dosa dalam hidup kita yang ketujuh kita tambah semangat baik untuk menghadapi masa depan yang tidak tentu apa yang akan berlaku maknanya kita wangdi dengan Allah Subhanahu wa taala ya Allah hayat we jadi semangat kepada kami apa sahaja yang berlaku di masa depan sama ada yang baik ataupun yang tidak baik yang baik kita kena syukur banyak yang tidak baik Alhamdulillah itu adalah ujian yang Allah Ta'ala boleh jadi nak uji email kita untuk nak angkat setakat manakah kita boleh sabar dan memang perkara yang ada di masa hadapan tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala maka kita harap mudah-mudahan hidup kita ni bertambahnya semangat baik untuk menghadapi rintangan ataupun benda-benda yang kita akan pacaran di masa depan sama ada baik ataupun tidak baik yang ke lapar siam dan al-Quran Artinya puasa yang kita sedang-sedang puasa setiap hari dan termasuk juga puasa-puasa sunat selepas daripada Ramadan sampai ke Ramadan tahun depan. Begitulah juga Al-Quran yang selalu kita baca setiap orang azal dan sudah pun laksanakan keazaman dia baca Quran khatam sekurang-kurangnya satu kali khatam bagi orang yang boleh khotir kera'i sebuah sama ada dia baca dia dalam semaya ataupun luar semaya Alhamdulillah maka kita jangan lupa selepas daripada ni kita tanian baca sokmo-sokmo kera'i walaupun sedikit sehari tidak sama dengan boleh Ramadan begitulah juga puasa yang dikatakan puasa wajib di dalam bulan Ramadan dan puasa sunat sama ada hari Isnin, hari Khamis. Hari 13, 14, 15. Hari-hari tertentu di dalam masa setahun yang adanya kelebihan tertentu kita jangan pelat. Ini adalah suatu perkara yang penting yang akan menjadi nur cahaya di dalam hidup kita. Terutamanya Allah Ta'ala haisid pisid kepada puasa dan Al-Quran dapat memberi syafaat, minta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Yang kesembilan, mendekatkan kita dengan agama dan bertambah kesedaran hidup sebab Ramadan dia pauk kita tarik kita supaya kita lebih dekat dengan Allah iaitunya kita berasa kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ajaran-ajaran agama. Sebab tu bila kita rasa dan yakin bahawa agama inilah sebagai ubat untuk menjadi kita bersih, molek, juruh, akhlak mulia, betul dengan cara yang diatur oleh Allah dan Rasulnya maka dengan mendekatkan diri kita dengan agama dan bertambah kesedaran dalam hidup ni kita dengan tersendiri Allah akan beri kepada kita perkara-perkara yang baik ingatlah Allah taala berfirman Inna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tidak akan ubah nasib satu-satu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka yang ke, yang terakhir iaitu yang ke-10 menyesal di atas kesalahan yang dahulu sebelum ini dan akan bina diri dengan ajare agama dan ilmu yang dapat memajukan hidup masyarakat dan negara ini adalah menunjukkan bahawa kesedaran kita dan penyesalan kita Hak dulu-dulu, hak lepas-lepas mari dah. Kalaulah benar-benar kita bertaubat dan kita kembali kepada ajaran Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita harap mudah-mudahan Allah buai habis dosa-dosa yang telah lepas. Tapi yang baki lagi iaitu kita sesama manusia. Sebab itulah ikhwah yang dikasihi sekalian, esok adalah hari raya. Sebab hari ni hari yang terakhir Ramadan. Marilah kita pakat pasal niat kita. Azir, kita wi maaf kepada setiap orang. Sama ada dia mari minta maaf, ataupun dia tak jumpa dengan kita, tak mari minta maaf. Tapi balik kita, hendaklah semua setiap orang Islam, pakat wi maaf semua di atas kesalahan, kesilapan, sesiapa sekalipun. Lepas tu kita kena pakat reda bahawa hidup kita ni adalah adanya salah dan silap. Lepas tu, orang silap dengan kita, kita kena beri maaf dan keampunan. Kita yang salah dengan mana-mana orang, jangan malu kita sebut minta maaf. Jangan malu kita sebut Jangan wiada dalam hati walaupun sikit silap salah dan denai. Sebab perkara-perkara ni ia akan berkesan di dalam hidup kita sampai ke akhirat. Itulah kita kena duk gerung sokmo, kena duk fikir sokmo perjalanan hidup kita selepas daripada dunia kita akan pergi berhenti sebentar di dalam kubur lebih panjang masa dia daripada dunia ni puluh-puluh ratus kali ganda kita mari ke dunia sebentar ya ni puluh tujuh puluh tahun tapi kita kena pergi duduk di dalam kubur beribu-ribu tahun selama mana dunia tak kiamat maka selama itulah tempat sementara iaitunya kubur apatah lagi kita akan dibangkit di akhirat. Setiap orang Islam yakin katanya dia akan dibangkit daripada kubur. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Allah akan bangkit orang yang ada di dalam kubur. Maka kita akan berhimpung di padang mahsyar untuk menerima balasan masing-masing. Maka duduk di kita sendirilah. Nak cuci tak cuci, bersih tak bersih ataupun masih duk ada lagi benda-benda yang kita duk buat hak sakut dengan Allah hak sakut dengan manusia siapa ke kita duduk bersama di padai mahsyar itulah yang Allah taala firman di dalam satu ayat waqad khaba man hamala zulma rugilah orang yang piku ke zalimi ataupun orang yang bawa kesalahan dosa silap salah sama ada diri dia dengan Allah ataupun dia dengan sesama manusia rugilah orang tu kena duk piku dosa sampai ke hari kiamat marilah kita perhati satu nasihat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia menyebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hendaklah kamu hisap diri kamu sebelum kamu akan dihisap jadi kita kira mengira jadi sudah setiap hari belum pada kita nak tidur malam setiap malam jadi cuci semua tiap-tiap perkara kita dengan Allah kita dengan sesama manusia kalaulah kita mati takdir katanya hari ni sebagai hari yang terakhir dalam hidup kita insya Allah kita yakin bahawa kita berjumpa dengan Allah illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang berjumpa bertemu dengan Allah dengan hati sempurna ataupun hati yang bersih suci بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واوصيكم واياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون hadirin jumaat yang dikasihi sekalian saya wasiat kepada diri saya sendiri dan ikhwah dan akhwat yang ikut serta di dalam solat jumaat pada hari ini marilah kita pakak bertakwa kepada Allah dan marilah kita pakak muhasabah diri kita supaya kita baik jadi orang soleh dan bukan hanya soleh saja kita ni di dunia kita kena jadi juga orang muslih muslih ni artinya orang yang usaha nak baiki diri dia dan nak baiki masyarakat terutama sekali sangkum kita yang perlu kepada baiki cuba kita pejai mata gambar katanya gapo yang kita nampak sangkum kita hak kita berasa nak baiki dan boleh jadi dalam sangkum Orang lain nampak kita pun Orang berasa nak beki kita Kita nampak orang kita berasa nak beki Maka Amalan beki membeki ni Adalah amalan soleh Pakak-pakak nasihat pakak royak pakak sapa Kita nak gi komheng Nak gi Zoling orang Tak mungkin sama sekali Ataupun kita nak gi paksa orang Tak mungkin sama sekali tapi kita royak kepada orang melalui nasihat, tunjuk aja dan beri ilmu ke sedara. Maka kita harap mudah-mudahan kita sudah pun jalan tugas seperti mana Nabi dan para Rasul sudah pun sapa ajaran dia kepada umat. Maka kita semua ni adalah orang yang terima saka Nabi. Maka kita terimalah walaupun sedikit saka Nabi, iaitu pakat nasihat kepada diri kita sendiri aku kena jadi orang baik kena jadi orang soleh kena jadi orang yang baik hidup di dunia sesama manusia lebih-lebih lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari jumaat sebagai hari akhir Ramadan memang satu hadiah yang Allah taala bagi kepada kita berhimpunnya kebaikan kebaikan Ramadan dan kebaikan yang ada pada hari Jumaat. Banyak perkara-perkara yang menjadi kelebihan fadilat terutamanya kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين